好，这个技术啊是一个正架接反架的技术啊组合。我们练习协调性对是什么样？你看，直直，然后摆的过程中换步，这期以前教过，包换步，然后这个时候接什么？你反架的身体摆全了，八，然后上勾拳，完全动作按正架的来啊，前直后吸这种感觉啊。加吸，吸完了换步，换步怎么换？是这样换，看八，这样往侧面往右前方换步的感觉，踢出左腿效果要更好一些。再来一遍。 爸爸换剑，嘣嘣，这两个动作连在一起啊，身体基础不能太重，然后马上左膝斜线换步，把鸡鸡冲右啊，踢出那个扫踢会感觉更爽。好。 喜欢的朋友，希望你练一下，然后呢，录制你的视频版本，艾特我们，感谢收看，我们下期见哦。